Bienvenidos a la Academia de Golf de Río Real. Hoy vamos a hablar del pad y concretamente del control de distancias para esos pads accesibles que queremos meter. Está demostrado que existe una velocidad ideal en la que el margen que tenemos para meter la bola en el hoyo se amplía. Si la bola va con una velocidad en la que acabaría 30 centímetros pasado el hoyo, cuando tiramos el golpe, el borde del hoyo hace que la bola entre por el contrario, si tiramos un pato a una velocidad mayor que esa velocidad ideal, el margen por donde tiene que entrar la bola disminuye y la bola no entraría. Como veis, este sería el margen con la diferencia de velocidad de la bola. Los tees, la portería roja, sería para una velocidad más rápida y la portería blanca sería para la velocidad ideal. Vamos a tirar un par de golpes para que veáis cómo reacciona la bola. El primer ejercicio que os recomiendo es delimitar una zona de unos 30-40 centímetros, no tirando al hoyo, e intentar dejar cuanto más bolas posibles dentro de esa zona. Si conseguimos esto, la velocidad de la bola será la ideal. El segundo ejercicio consiste en tirar seis bolas a una distancia de unos 3 metros del hoyo, intentando meter la bola dentro del hoyo y si no se consigue, que se quede dentro de la zona delimitada de esos 30 centímetros pasado el hoyo. Nunca más lejos de esos 30 centímetros ni corto del hoyo. Y cuantas más bolas podamos dejar dentro de ese círculo, mejor. Ese es el objetivo.